двері, вони, ну, які і всі. Вони відкриті, пострелені. Мій Янук Мининик ще був, я в його була. Мининик почалася війна 26 февраля. А ми поїхали позже, вже не февраля, а в марту, так, за неділю позже. Побули в його неділю, там теж стріляють, я і під стол ховалася в його у Ніколаєві. Да, у Ніколаєві це було. Думаю, Боже, утекла, а там теж таке саме. І пішли, записалися у Красний Хрест у Ніколаєві. Коли нам дзвонять, на який день виходьте туди і туди, на якої вулиці я вже й забула. Там народу було 8 автобусів. Е, везли нас на Одесу туди, на Кишиньов, а ставили нас у Одесі. не обіжаємось на Одесу. І встріли, і кормили нас. Все. Я скажу, люди хороші були. Все допомагали, все чисто, спасибо їм і великий уклон. Ну тільки знаєте. Кожен біженці, біженці, наче мене якісь люди не не почули. Мені Кажуть, що ж вдома робиться, попабили і почали пускати сюди вже у село. Я кажу, я поїду і ночами не сплю, вони на мене, ти умом помішалась. Кажу, хай буду помішана. Я всю життя прожила на одному місці. Один внук остався в мене ось в городі, і того прострелили. Каже, бабушка, я приїхав би вам помог, не можу. Ногу прострелили йому, поставили пластину йому. І що я можу? Я без руки. Він бідний без ноги вважає. І отаке в нас робиться в сім'ї. Мені вже ось 77 год буде, ось 17 іюня. Я ніколи не думала. Діти приїдуть, поприбирають у кімнатах. Знаєте, я вже стара, вони приїдуть молоді і починають отож. Бабушка, то там те треба, то там те треба. Ну беріть, робіть, кажу по-своєму. Зайшла сюди в хату і думаю, возьму оце ж, що воно провалилося, стол побитий, був новий стол цей коричневий. Коли сюди, <coughs> а воно таке стерчить, винесло. Отабо, знаєте, бомба чи як її. Прямо застрягла і поламала і стул, і все. Ну, це так спальня була у нас. Спальня, то гардероб це, це гардероб воно поламали, то все дітське було, маленького. Ця внучка усе ну, розкладає маленького одежинку. І тут воно було. А тепер не знаю, де воно буде, дух все прибігало, усе у цьому вона. Отаке. А як їхала я і взяла в цей холодильник і склала. Крупи різні тут були в нас, усе. Приїхали, нема нічого, все забрали. Забрати, нема нічого. А ще бутилі під кроватю цю поставила, то воно бутиляє помідори, огурці, вишні. Вона відставила. Кажу, слава Богу, що не забрали. поставила в спальню під кровать. І слава Богу, і сохранилися. <laughs> А як мене став, то всі б забрали. О. А гурці треба тільки з бутиля помити. Тож. Типа витирати. Що буде, то буде у своїй хаті. Кажу, я не буду платити гроші за хату свою. О. А ще більше треба платити. Все. Ремонти, ну Бог з ним. як циганський табор. О, повиносили все. Сиди. Тряп'я повиносили все. Ідіть, проходьте. Це ж порога, це така комнатка. Ой, як цигани, воно дим іде, щоб не провоняли. Ото такі каміни Це ви тут живете? поселилися, Це ви тут живете? Да. Ось що спимо, диван поставили привезли. це холодильник ось. І сараї жити у це время, я не знаю. Всі сміються, що ми в сараї. Ну що ж зробиш? Де ми поселимося, як немає де. Оце так дожилися дівчата до старості. Не знаю. І вже не ті гадаєш, ну що я можу зробити? Пороблю трошки, да? голова крутиться, в мене сильне давлення. І як розстроюсь, я не сплю, я не знаю, як далі жити у таких условиях. І все. Оце таке дівчинка життя. Нікому не желаю, як ми оце живемо.